Iya. Ciao! Mm, mangio le, le, come si chiamano? Le, le? Mping. Mping, che sono i miei preferiti. Mm. Basta, basta, che non ti fa male la schiena dopo. No, tanto. Hmm. Yo, sahabat jelajah Italia, sekarang masih bersama Bro Chan Sekarang Bro Chan bersama keluarga sedang merayakan hari lebaran ya so ada bapak mertua saya lagi barbeque ya kita lihat anggota keluarga yang lainnya lagi ngapain let's go saatnya makan Rucan makan dulu sama keluarga-keluarga lainnya kita lihat keasikan keluarga kita di sini lebaran ala Italia let's go yo guys ini ponakan Andrea Davide ponakan kita oke okay, guys enjoy Stasera. Stasera. Di cosa? pianta, solo di un albero. Amore. le fanno essiccare, sono secche, le butti in olio. Si cianti. Ciao, ciao. Cosa stai mangiando? Allora sto mangiando... Mm, cavolo, non mi ricordo come si chiama. Rendan. Il rendan. Wow. Che buono. Mm, e queste? Ciao! È un ping! Aurora! ti guardano. Allora, in base su quella statistica ho visto c'è America, Australia, tutto Indonesia sicuramente, Giappone. Il maggior. Sì, ma fagli vedere quindi cosa questa volta. No. Lui a ha fatto la televisione. fatto lui. si sa che vengono automaticamente da parte di Google. Ah. Inseriscono ecco, eh, sul mio canale mi paese più, nel senso quello che parla di più fino adesso sono Australia, Stati Uniti, Ciao guys, come state? Eh, oggi ci sono anch'io. Vedi là eh, che ti Qua piove? Sì. Buono, oggi abbiamo mangiato il rendang, il riso bianco, gli emping, abbiamo fatto assaggiare per la prima volta anche agli zii, ai cugini, ai nonni le è piaciuto come sempre ovviamente. Quindi che dire? Facciamo auguri a chi? Ah sì, adesso scusi. Mm. Auguri Salamat Idul Fitri. Buona fine di Ramadan a tutti quanti. Ciao! Ciao nonna. Ciao caro. Hai mangiato le spezzatini? Buonissimo, guarda, ecco. non l'avevo mai assaggiato, veramente buono. Mm. Mm -mm. Complimenti. Complimenti. Hai mangiato anche le bacche? Certamente. Eh, yes, di Oh, yeah! che Bene nonna, l'importante è che ti sia piaciuta. È il compleanno di chi? Eh. Hai preso lì. no. <laughs> <laughs> Mio, va bene. Il mio compleanno, caro. Ah, tuo compleanno, parliamo più tardi allora. Sì, Con le torte, vuoi. va bene? Sì, caro. Perfetto, grazie. Prego. E eh, nonno, scusami. Hai mangiato i spezzatini? Buono, spezzate, buono, grazie. Perfetto. Bene, basta così. Basta così. Salutaci. Ciao. Ciao. Ciao Indonesia. Ciao Indonesia. Grazie. Allora, zia, ecco, hai, ma hai, mangiato eh, spezzatini di manzo? Buonissimo, con riso, top. Okay. E a me piacevano tanto queste. E si chiamano... Un ping. <laughs> Vengono da, da, da, un albero altissimo mm -hmm. e cioè, vengono giù questa frutta, fuori c'è come le bucce. No, mm, ma sì. Sì, e lo fanno tipo verdura, verdura Buone. cotta e la bacca vengono essiccati e come si schiacciata e vengono marinati poi friggono così diventano ma non si sente l'olio quindi perfetto perfetto no? meglio dei patatine dice sì grazie zia ciao Davide ciao allora hai provato a mangiare? Sì, eh, dan dan, spezzatini. Buonissimo lo spezzatini. E che ne dici? Ottimo, con la salsa piccante. Ok. Tra buona, dopo devo asciugarmi perché sudo. Quindi ti è piaciuto? Ottimo, buonissimo. Perfetto. Ciao. Ciao. Andrea, certo. che ne dici? Hai mangiato eh, gli spezzatini? Molto buono, molto buono. Molto buono? Direi. Eh, trovi il tuo gusto? Mio gusto, sì, mi è piaciuto. Ti piace piccante o no? No, non tanto, però mi è piaciuto lo stesso. Perfetto. Saluta a tutti. Ciao. Il camino dove abbiamo cucinato la carne. Guarda che si nuda a schiena. È un cammino come quelli di una volta. il fuoco, poi il fumo va su. Buono, fantastico. Possiamo grigliare tutto, diciamo. Tutto quanto. Eh, sì. La carne in particolare. La carne. Kita sudah makan semua, jadi berusaha tadi bikin rendang eh, pakai nasi putih ala kadarnya aja sama dengan topping. Jadi opininya semuanya suka ya. Dan bukan pertama kali Brochan bikin rendang, jadi kalian semua sudah melihat video vlog rendang yang Brochan buat dan di sini juga akhirnya mereka suka semua. Gitu. Ikuti iya, terus Jelajah Italia bersama kesederhanaan keluarga di Jelajah Italia. Stay tune. Nonna! Hai eh, gitu visto che, che meraviglia? Mm. Che ne dici del tuo 80 anni. 80 anni? Averli e non sentirli? Yeah. brutta cosa sai. Sei? Non riesco a urlare. No, cos'è che c'è la sorella? No, questo qua. Ci sarò io. Cadeo. Oh, mamma mia, no. Io la sento che è Due, tre. Dai, dai, dai. 70 ah, anni sa. Perché avevo sempre qua faccina. Tieni comodo, non viene Dai! Forse te l'hai fatti. Attaccati a Catino, no. Attaccati un pochettino. Non più a mister. Con la bozza, tagliata la torta, si si prende